శివను నేనే సత్యను ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ welcome back to my YouTube channel ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಿವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಕೊಟುಗೊಟ್ಟು ನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟುಗೊಬ್ಬ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಸೇಕಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಪಳಿ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಂಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಶೇಖ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೇಂಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಜಿ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಿ ಎಂದಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಓ ದೂರ ಹೋಗ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದಿವೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಿವೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಾಟ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸೇತು ಪೆಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೇತು ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದನೇದು ಇದು ಎರಡನೇದು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಳಗಿದೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಎರಡಿದೆ ಈ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿವನು ನೀನೆ ಸತ್ಯನು ನೀನೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಗುತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ friends thank you friends I love you